On se tient entre nous. On se tient entre nous. On se tient entre nous. Moi, tout est. Plus de moi, l'attiré. Moi, tout est. Plus de moi, l'attiré. Eh bien, c'est pas écrit en français, c'est écrit en anglais. Donc, vous. Donc quand j'ai entendu des commentaires disant le président va venir à Canossa pour avoir plus de gaz, ça c'est n'importe quoi. Il faut juste regarder comment ça se passe aujourd'hui. C'est pas possible. La Marseillaise sifflée. Il n'y a pas que les Bleus qui ont été choqués. La Fédération française de football appelle en renfort les gendarmes mobiles. fait qu'il y a des millions de Françaises et de Français ou de binationaux qui sont concernés par cette histoire. Nous avons été ici pendant un siècle et demi.